Vamos lá, família! Ei, ei, ei, ei! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu tô rimando. E nessa fita é o um segredo Essa flor não é cheirosa, eu sinto o cheiro do seu medo Se é que cê me entende, agora na pegada Porque cê tá ligado, é fraca a é improvisada Mas não dá nada, porque agora é nova era Cê tá ligado que não vai ter a primavera Se é que cê me entende que a rima é frouxa Porque sozinho é fraca e aqui não desabrocha Agora, tá ligado parça, não adianta não Só rima que não passa Pode crer agora, tá ligado? E é semina enquanto essa fita é tipo um seriado Eu sou seu serial killer noite não acabou, mas é suave, porque agora eu continuo. Porque cê tá ligado, nessa fita é exceção. Minha rima é de luva, agora te espanco tipo burro. Oh. Direito de resposta, flor do outro lado, vamos que vamos família, segue o flow. Yo, licença pra chegar, família, satisfação, tá todo mundo suave? filhos. Mas o filho mesmo, só come de manhã. E é isso mesmo, e daqui você vai pro divã, fala lá. Aí eu fiquei é isso que eu digo. Mas na moral, parceiros, pra mim você não é nada, você só é um mero inimigo. Vai, e mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E agora é o Westside, e eu digo e te espanco. Eu te bato e daqui você sai lá pro canto. Sai lá pro canto envergonhado. E é isso, parceiro, que daqui você vai sair amassado, amassado. comigo aqui nessa linha Que vai batalhar comigo, olha na minha bolinha Que eu não tenho medo aqui, é pra matar e bater É isso mesmo e hoje eu vim foi pra matar você Eu vim pra matar você, mas com o máximo respeito Que quando nós chega na cidade dos outros Nós chega é bem direito Não acabou o direito de resposta, Guizão do outro lado Vai, vai, vai Me digam, ho, ho, ho, ho, ho, ho falou das minhas referências Cê tá ligado, agora eu rimo com minha consciência Se é que cê me entende, a minha trajetória Eu não quero ser eles, eu faço a minha história Porque cê tá ligado, aqui nessa sessão Agora, agora é eu vou fazer a improvisação Cê falou dos sucrilhos, legal amigão Eu mato o MC e boto no bonde do tigrão Se é que você me entende A rima é muito boa, você não compreende Agora eu vou mandando nessa fita Muito forte pra você É Ano Luz, você não acompanha Uou, terceiro! Ops!